Me pierdo, me pierdo, me pierdo. Me prometo que siento que el camino está violento. me pierdo. A veces pienso correr lejos, me duele decir no me encuentro.